来了啊！哎呦，小心！是不是肚子饿了？啊，肚子饿了是吧？哇，芒果啊，你是不是啊？你们俩谈恋爱了是吧？啊，你们俩不能谈恋爱啊，芒果！哎呦喂，你们俩可不能谈恋爱！天，我们芒果还没长大呢，才五五个月啊。 喵喵，你多大了？啊啊！一会儿给你去拿吃的啊！人家都说你长得像老虎哎，啊，是不是像小老虎啊？来，给你拿吃的，乖乖。 睡醒啦？哎，喵喵！啊，又来了个喵喵，来上来！哎，你最乖了啊，最喜欢你了。啊，你嘴巴上怎么那么脏啊？啊？怎么那么脏啊？外面冷不冷啊？哇，你好乖！嗯，真乖，好帅呀！啊？ 是不是啊？是不是很帅啊？哎呀，好想养你啊！但是我家芒果是女孩子，你是个帅哥，乖乖乖啊，乖乖乖。